Eh, Green Team is eigenlijk een, eh, een groep eh, voor de natuur, ook voor dieren. Green Team is een heel toffe groep en de sfeer zit goed in.